единый рог. le langage inconnu. Ici, fois vingt d'une génération en vide. Un passé n'ayant jamais existé elle a peur d'un après fantasmé. Fuir. S'abandonner complet. Et, entre deux gorchets, un murmure. There is another world. 어딘가에 널 기다리고 있는 peut-être. Cherche dans un monde de sons et de couleurs.